দামাস্কাসন সাকিউন কয়না ফিলিপি মন্ডলী দংপুজা কোরিন মন্ডলী দংপুজা গালাথিয়া মন্ডলী দংপুজা এফেসাস মন্ডলী দংপুজা ওয়াচিতে ওখানা ওখানা পুজা খাম খানা আবার চেয়া উনন বিরুদ্ধে সত্যি কথা বছর kenapa ang baka sa susuka jibu tina ko sokna kumuha ani mo wala ni sokna 예수님을 사격하는 거예요. 내가 우리 쓰는 거랑 와로 그런데 코 나게 무아이 거나 하나 이거 나게 나보네 안디바 소나 고만바 이 손이 소만 구자 이거 소나 만자 우리 말 하나 안디바 우리 쓰는 거랑 아마 쓰는 거랑 비교 잘하는 동안 와로 와로나 우코름에 코코 코 곡생 뭐 계란 ইংলিশ বাস্কেটবলক খোপ নেকিয়া খোপ কচ পেন বলি গুয়ানি মনে থানা কুয়া দামাস কাছে গুয়ারি হোক দামাস কাছে ফাকমা হোক খুলুকু তোমার রাখব খুলুকু কেন কেন থানা মাঝে গেলে তুমি কিছু সুতা দিলে ওই বিপদে অদস্য সুত খুলুকু উপাসা বিপদে খোপ কচ পেন চুয়া গুয়ারিয়া চুয়া उन्होंने फोकस पे मैं उगता होता है बुद्ध रहेंगे बिकोते दिमोनाते दिमोनाते दिमोनाते वाता है सुख सुख अब ये मंदिर में चंचल ये मंदिर को ईशो जहाँ वाता का कोल को जोहाचा बोले वाता का कोल दामा सासुर शिया लोचन सो मैं लोचन बारा उपयोग दासुर का मिश्रे लोग कैंसर उन्होंने शिया लोचन 아니 아니고 코코스테만 와 너비를 고르고 보니까 그만 안 되지 맞나? 좀 받자 보래 왔다 갔다 걸고 나가서 또 시작이 그렇잖아 Supaya macam mana dia tak suka misalnya untuk kencam. Uno siapa macam? Ani lagi bo, fokus pemen, walau biru kalau buka dengan lagi cuma tanah. Tahu sauli kokal sirjanya satu dene. Sami kokungnya juara dapat satu ni. Aja sekarang kata kata, eh, angkat aku angkat walau kan. Ayah, ah, suatu suatu namanya, saya suka itu kalau buka dengan lagi 나손 코다가도 나 오나 바보데 이거로 너무 들어가 나 싱코가 미는 세 다게 마 나가 그런 거 같은데 미분 바가스가 크게 나왔는데 이 콩하고 콩 미분 제일자 우리 잡았는데 모든 놈이 그냥 등록만 가서 줬거나 서원 서원 작 사분의 나는 원비 삭사고 꼬꼬치게 등록하냐 여러분들 굉장히 발달사한 우고로 미분 제일자 이야 미분 제일가 만기 자가 만대다 인원에 세가 망자 우범이라도 만드는 산이 곡 산이 두두 사와서 비고 돌아다 아니가 이야 망내라니 왔다 보고 들고 보았다니요 작동 중이다 다른 몽골이가 되게 말아 방나 바드가 삭비야 비는 거야 하고 있어 아니 뭐 망내라니 하고 되니까 레브렌 뭐 Eh, bah, semuanya kampus. Saya kayak ini kampus, kayak, amna biar ada yang tetap di jalan. Mau, langsung jadi semua maksudnya banget itu kan pengingat 우리 역사들 요거야 오카다가 넘어가 수업으로 좋다가 나오자가니라 낙차가 우리 스카는 거를 미차과 드림을 비고 좋다가 낙차과 이거 같이는 낙차가 아 그타는 거가 동아 비고 낙차가 나오는 거야 다마스 카스토니 베라 좋다가 하나 아 내게 뭐니 비야 지루살렘이나 하나 그다음에 이 감사치 않는데 야 지시고 아침 아침이 되고 본시다게 납시 빼고 말고 다나 매번 되고 가본 책상은 수도 베베 라자의 문을 캔토 같이 낳기나 মানে অবশ্য পুরাই ও ওয়াকা করে তো স্নিক হো স্টিফেন কো রো কথা তানি সময় বেবো তোমার বিনি জানি সম্ভব অন বারণ তো না আর এই সিম্পল স্টিফেন কো স্কাম কো দিখানো সাকসেস সুতা উনো সরদমা বিয়া প্রধান তাহলে দি সেটা এনিবা ওঠা কুবা 아무리 지식을 아차가하거나 주목하는 라 비비라 붙잖아 하여간 지니 깜빡이 하는데 야 지식을 아차가 지니고 본시작에 납시되고 말고 다나 매 되고 가끔 찾아 수고 비비라 아차에는 캔토같이 납히나 만약 좀 뭐래고 와가도 내가 스니고 스테이펜코 못한다니 정말 배고 동안 빌리 자니 삼바 온 바로 una, a un simple técnicos campo de economía sasakusuta, uno solo biar orang ada di sekitar, ini mah otak pun mandiran bini jadi sabun parah tu dona. Nampak parah itu syukur mana? Kristen aku suka tahu Yesus ko ada kau, ini zaman usah biar tamat saksi kena. Ini bini kam gemak kau luka, senang peramak kena lalu. Ini mah apa nama dia? Media macam ni, ya jadi so 자치의 속을 자들이 하고 아ru 우리 비무거라 바르나바스마 바르나바스 레바인 바리 스능 프라나 아가나 와타 프라나 아가나 케나 남자와 비나 내 다마스스에 뭐 그때 그러나 느끼다 가 느끼다 가 비나 아가네 진짜 가가 ningen 아ru 이게 다마스 같은 게들 앞에 스케나 दाउदै मेलिनो मान्छे सोमन मत करामु दाउदै मेलिनो मान्छे खेन्द्र खुतिनोरा जाचियो सोबत जादै हाव आरो उनि बिखरा बार्नाबास मा बार्नाबास लेबाइन बने सिंग प्राण आधार मत प्राण आधार खेना नंजवा बिना बे बामस से हम उसने कुमा निके कथा निके कथा बिना आने सीधा कहा करेंगे और ये दामस खतुम के रखते सके ना बिनु सोमन कुला जन वो गुरु को हाले आने नोरा వాతావరణం మెలిగినామా తోడుకాం పసక్క మందిరం పచ్చగానే వాతక కోడి సంగీతనాలు বিনা বিচার পালানিয়া বিনন্দ্রী পক্ষ পক্ষ ভুতুরানি পক্ষ পার বিকুদুন লাক্কপা ওই সামনে মেলিনা মাঝানো তো বিনা লাচ্ছা কপা বারনামাস যে ওয়াতারাম নান্দুনা তাকালা দোল কামুর কাঙ্গ ব্রিজ পালসিনিয়া তা তাও জেন সরসো মন্দোয়া খামকা bina tahu yang mereka karena bebe atau perang ini bina bicara cita cak perang mengelm doma cina ke ini tawa sioni sungguh jopat tahu jopat kian wa jopat punya ini cina guna kadunga bahkan wanita ini cina kasih nana dia kana Aku nana bahkan si cini kumen mungkin orang Cina kata nasi mang mengurasi cini kumen tak cak pangan ini kemen orang 아, 포체분이 지쳐가나. 이거 비냐한 praktik으로 거리 권원의 동상 그다음다 만들어 비나 낙착하는 거나 물리 봐. 낙착하는 거나. 몽환 과 본康과 비나 한난 나가면 본 봐. 강하대 강하오. 아니면 소리 장기 나요. 비니 바꿔도 먹는데요. 비니 내는 것도 낙착하고 먹는데요. 마대를 쓰거든. 이게 참 쓰는 거 먹는데 필리핀 먹는데요. 필리핀 몽골이 끝나고 구하잖아. 우리는 얘들게 보아가 필리핀 몽골이니까 아마 엄마가 만났잖아. 아로 수학다잖아. mengerti bab iman ukana rokrina suaka lo a a s i nama sekia sapana aku b e r a t i kita mau lakon bakna ma ini apa ami duko kenapa n i b i dulu j e i l lo punya h a u s e r e s t kamu mana b u n y a u n u k yang d i k a t a n a n ini apa ami duko am baksa bakarne biar demam dunia dunia बिना Bela wakala pohara hapus kita koma, awal wakata kalau dia karena ya jafra mampu belakta, awal dalam ikut dia mencari dalam ini cari dulu dan cari ada karena. Biar kamu halpa, tadi ko bini nama semua nama bina tak sang kamu mempunyai yang doa. Nimo, kalau saya wakata bumbu gak suka berdebat, gak suka bersikir pun misalnya yang karena, tadi ko ya bina bicara bahwa orang Bigo, Johan Kepa, Senin Kerang, Kok Kepa, Bucu Kepa, Bigo Tenggulan Kepa, Bini Wataran Maksa Medinya Mancao, Bina Laksa Kepa, Barnabas, Bini Nangani Somaya, Bina Dicak Kepa, Dicak Kepa, Kodin Ngomong Kita Tak Keperang, Bini Nitul Pinko Somaya, Pangna Kepa, Gol Dicak Kepa, Filipini Ngomong Ini Memberang, Ia Mamada Bimu Sitok Cak, Betang Bude. Adiba, Ya Mandiran Gumjam De, Wakita Pola Ya, Haida. 이손을 잡기 착하게 아니바치 잠시했다나 야나 누구도 누구하고 갔다나라 야마 내람이 잡고 말아 아니바치 누구도 구하래죠 Uliksiya saudi bako hakanaya nanggap ang dalo bako matane jarin karpa namna nanggap. Kanin talo rari area manggupa ya bakal nung sini muamali asli krema sisniyo asi mongoli rango tetangga mongoli rango Ang sinitang ng uh, denominational pa duman, lakon, yada sa na yung principle de. Ang sinitang ko to pa ko na mo de, sungsar kita pa, politics kita pa, mondoni kita pa, ang dito chakra kita pa mantan ang gaya. Dandaparasan siya na naman ito, jagat pa naman siya na naman. Dandaparasan siya na naman ito, jagat pa naman ang naman gaya. Maya, nangkapa dandaparasan ಮಕ್ಕಳ ಸಭೆ ನಮ್ಮ ಮುಪ್ಪಾದ ಸಭೆಗೆ ಬಂದು ಕೂಡ